ukamawa kayata kanyo tanakasaha eh, kim apawaranka kim sakal comaranwa utasiwai aka revolución democrática cultural ukataipiuhanwa ukamtawinpirakiwa utasiwai entonces eh, indígenas, universidades indígenas, Ucayatacanyutan, Jaca, Marcasan, suyo Marcasan, Quimsawa, eh, Aymara, Quechua, Guarani, Nakaja, Caixa, Eh, Uni bola imara ukshatokenwa sarta yataski e, eh, wakisiwa kunhamasaka yataqañutanacasaja hanaystaña neraqataqa e, eh, mawk'a turkaki patawaq kunhamsa yatiwinaka yatiñanaka hiwasa aylluna kasaru markana kasaru kut'asaqa sartaysina qhamaqa qhepa ya yataqañutanakaqa ukaha eh, armata queja, ¿no? armada casa ya ni centros urbanos, que se toca en ya tiña ne ka kampisa kunose te ka yuna kut ata ho ka ha, aniwa aski ke te kama kama tua, akaya te ka sanha san pacha, ayuna kasat pacha, marka na ka pacha, ya tiña apanita ko ya te ka tua pacto de unidad nacional, provincial, suxato canjamao purt anipje, aylluna katja, ukatja, wakisiwa, yateqarina kaja, aymararut astepjeñapa, ukatja, aylluna hakasiri wainanakawa, yataqañutaruja purt anipje. a pescamara, a kaj técnico superior kimsamara, pescamara, licenciatura, ukama ukatja, asinja ailuna karua sarata ñapa uka yatiñanaka sartairi uka yatiñanaka ch'amanchiru qamaqa eh, eh, sistanwa yatacarinakaja caja más orgánicamente cambio por ¿no? entonces waliaskiwa kullaka sonia chiqansa eh, yataqa ñutanja ma ayllu kaspasa ukhamawa qamart'apqa waynanakaj lunes uru port'anipqa viernes uru kamawa Kuanqa Marta uyapqa, ugatqa mana kaja niwa akaja yateqaña ukaruki sarapa kitaq nukasti ma aylluna mapuneo qamt'apqa kaysa central warisata ukat unidad académica cuyawni kusatoqanqa waynakaq purt'anipaq yateqapaq kunashkish hilata e, eh, hilata mm, nasaka hisk'aweja eh, qana his'añi eh, wasi wakisirapichispa yaqapanakaja ciudades markanakanaqa masirqanaqa Camisera que parcutjañanista, que barusipja, guasuruna yajama Foro Nacional eh, de, juve, de Jóvenes, ayuk sanchecanista, siwaitucat, majila jualip arusija, haniwa kiskitia, que parcutañaja, eh, culturas, ucana camisera que amjasis cañanista, nucaja eh, tecnología, su camsarantañanis, aprepi, kunats wakisi, ma yatequer jamaja, marca na casarcut asinja, sarawinacat amtaptañaja. Ucaja askia muy wachacansa, wali yatqatana kam amu yapqe no kun camisa ha alluna kasanja kunarakis sa sawa rusip pero eh, amuy anyawa kisi ha ka kan eh, pachama masa ha aka pachaha haniwa kiti no mm. ala usunta tawa haniwa kuna kasa kuna mang ya parham acete. Ukau amu it anyawa kisi kunatsa ukama tukuway stanua kaja yatiñanakaja hanejay hiwasat hiwasatqa mischitaq anqamarkanakat yatiñanaka apantanqa uka yatiñanakaja haniwa pachamama yakasisa sa mm. no entonces pachansa eh, sistanaq kaj eh, conocimiento occidental conocimiento que no está enmarcado en la realidad amuyt'aña ukatqa kawkhatsa hiwasaqa eh, turkakipas kau katsa yak yatinya naka suma kamanya suma kamanya taki askin hama pacama mampi pachamamampi taki uka naka apsqnaqa haniwa angkat uka hutk'aniti hiwasa hiwasana sarawisankiwa hiwasana ayllunakasankiwa ukatqa chiqansa eh, pachamamampi yaparhama yaqasisa hakasiñaqa Hiwasanki. Entonces, ukatua wakisi ayluna kasata, ayluna kasar uintaña, uka yatiñanaka, ma hacha yatekañutaru aptaniña, Ukanua, katikipayaña, Ukanua, eh, aruskipaña, yakha yatiñanakampi. Tecnología ukanakampisa aruskipaña wakis. Entonces, kuyaka Sonia, eh, chekansa acá, kitinakatek eh, unibol kaya yatekaña. Utan utanha yatiqasipku kamu yumpi usartapqa ¿no? ra kiwa ka ha e, sapkiti aka conocimiento occidental hanio askegita mm. nukaja aptapi ñawa aruskipa ñawa katja yaparjama sartayeña chaqansaka pachamamaru kuna imani hanu suchasa hani eh, ma kuna kalah kes pekahahan hakawini kes pasuk kama kama uinta taon entonces eh, ukawa kisi amuit anya kulia kason entonces askipi ayluna kasana kun hamsa hiwasaha achuyayatan hani kaksanyani eh, eh asqa qollanakampi hani ukaha hiwa aka pachamama <laughs> hiwa ir qollanakampi achuyriyetanwa ha ukahamanu ukatqa ukawa kisi ch'amanchaña kullakasun Walias kiwaka qanais awinakaja hilata Mario Palabra jupaja sawayas kipi. E, yatinya nakapa yatiñanakapa sarawinakapaqsa ukamsa utapitawa tecnología ch'ayatiyawinakaqsa ukamawa yatintapaqaraki estudiantes yatiqirinakaqa kisa. Universidad universidadaka unibola Yuxana. Hilata Mario Ichaja Kauja Carreras canacas Utjaraki Ukatkauj Nirirusa Waltatapini Yatakarenakaja Sarantapjaraki. Juliaca eh, Sonia Chacansa y acá Tamana Caja Caseras están ya tiñana Caja eh, Amuit Añawa Askin Hama Amuit Atawakun Hatsa Ukhama Chichnocta Cuepa. Neracataja Casera de Ingeniería Agronómica medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería en industria de alimentos, e ingeniería textil. Uka tamana caja, eh, ayuna kasana, lurawina kapar amtata. ¿no? Caja jiwasaja, yapumpi sarnakastanja, uyuampi sarnakastan, kamarusa, mankanakasqa hiwas hiwaspash parakiwa hamha hamja yapuchastanok kat isina kasqa hiwasaraykiwataq Kamar ham kaha. tamanakaqa nyani zona andina imara nación aymara ukshatoqarukunaymani lurawinaka utqchi ukhamar uintata ukapusi tamanakaw utqi uthiya kayataqañutanja Ugatja, Waltataja, Ingeniería Agronómica, e Ingeniería e Industria de Alimentos, y e que Wali, mm. Waltatajuna, Yatekarinaca, Conocetenaca, Jawilla, al Ukarual, Jutap, empieza ya capa caja Jutap em, em, Jaraki. Entonces, Jupanaca, Tukt, esa Gilataca carrera agronómica, sañani uxata yaqmist'asajan, profesionales ukamist'asaja, markanakaparut kuti, anukaj irnaqawkawkans jupanakaja, eh, irnaqawineja pjeyta nichkunqa masuka toqeta. Ichaka maja eh, mauqawkaja askist'añaski, haniwa hiwaspura k'anintaskinati hanugaja, uh -huh amoyoja askiwa ukatja kunaimani sartata sarta, pisa hichaka maja niyawa eh, sohta pataka ukhaniwa japje técnico superior eh, a nivel ingeniería y ya kimsa patakawa a nivel licenciatura ukamista ojapje o kaja sirna municipios, gobernación, con imane ministerio, que irnak tasip. Pero ya que paja, ni más 20% caneja, prueba ayuna caro. O cailluna canja, emprendimientos mm. productivos, o cuasarta. sartar. O que amuyo kamawa. Eh, sañani, kayate kasaja, pescamar yate kasaja, amtaja akamao. ha ha ha kat Papa kut Yataqariqa aylluta purinchik ukatqa ayllurukuta kuna aylluna ñukuna kuna proyekto ha sutikchitikuna proyectonaqa ñuqaqa ministeriotaq ha irna irnaqanchik uka uka ayllu amuyunpiuqa kawkhata purt'anipchik uka amo irna amuyunpi irnaqt'apaqna entonces uka 20% sayatalqa uqhaniqa niyawa kan irna kta irnaqt'apaq emprendimientos productivos ukanakanpi sañani kunhatsa kwa achuyawinha aylluna kaja sartaspa nasa ah, aylluna kanja ah, chila uchana kaja han achuyhapcha entonces yateqa rinaka dejkut haphaspaja ukharuja kaj askin hama políticas públicas jañani ukaja emprendimientos productivos ukatek sartayataspaja hasta puniwa cajas de evolución productiva mm, entonces ukamawa yateqa caja amtata khaisa aylluna kaparu ne kun kunampi tehu panaka hakasipkana ukam piwa sarta panya pucho ukamar kham niasta ñasta kuna imani lurawina kaja empleos ukaj sartayataspa ukatja eh, sañani aylluna kasaja jakatatashpa wastata wali uka emprendimientos llamakisanata queja wali aski amuyunaka ojilata aka entrevista tukteñata ojilata eh, diplomados maestrías doctorados uka toqanakan sakikipawa waintawaqonakaja yetaqt'arinakaj llamanchasisipkarki ha pregrados están ja tuktayapja, ukatja hichaja, yatecañuta san junibol, ya san ja que iba posgrado. Ukanja diplomados, el maimara janía, eh, pusi diplomados ukjava sartetan, pero maya uti diplomado en educación eh, superior, planificación ejecución y evaluación en la gestión docente en la educación productiva comunitaria. Ukaja, eh, tichirina nakaja inaya eh, aka mist yaqa yatacañutanakata mist'ata kipka katqa amuyoqkipqa kiskiwa amuyuq hakikunamantijqa centros urbanos yatacañutanakanja qhamachiya o qhamau sartayasipqa katqa nanakajqa ka diplomados campeoch amachit'apqa kunahamasa aka saha eh, sañani yatiqawipaq yaticha yatiqawipaq katqa ma maestría hist'antatajewa ma ta tukt'ayatajewa ma doctorado, ¿no? Doctorado en Educación Superior e Interculturalidad, en Ipjaca, Jananakaja, Ministerio de Educación, Uxana, eh, posgrado, Sukanakaj Sartayataskiwa, Chekansa, Akamara Tukuyarakiwa, Machaca, Wainanakataki, Jawillaj Mistjarakini, Matataki. Kunas quizá. Ejis, awi, apayanirquisto, kaisa karanabi, marcat pacha, Kaja eh, eh, Unibol de Playa, es cierto, replegarán a Cu Cuyawani. Kamahis, esto kamsta, awais, nasuksarila. Kajama, amtau thana, chakansa, eh, ma paralelo con tayataskana teja. Acá ya tejanitaja, Unibol, Aymara ya tejanitaja. Nación Aymara, Pacharua Untañapa. Entonces, Jaisa, norte de La Paz, los Blancos, excepto Kenja, Sartayatano, ¿no? Sartayatasquio, excepto Kenja, ma eh, paralelo, Caja Agronomía, excepto Sartayatasquio, Gatja, eh, Chicansa, Mauk, Colque, Pistanyanaga, Uthani, Gatukama, Amuyatalqui, Ucan pisa, eh, acá, Yatecañutasaja, productivo, Camachaca, productivo, productivo Ucama Aquipanja, Yatequeri, Wawanakaja, Tama Irpiri, director de carrera, vicerrector, Wawanakaja, Moitapja, Wananaka, Osarta Yapja, Wawanakaja, mm. techo académico, Uca garantizapja, Mukatanaka, Osarta Sipka, Upanakam, Niawa Kaja, modelo autosostenible, Ucama Osartas, que Kaisa, Karanami, Ucanja, Ucanja, Chekansa, eh, Sartaya Tawa, Kaisa Taipipla, Ucanja, técnico superior kakan Muchas gracias, hermano Sonia. Para despedirme quisiera un poquito eh, invitar a todos para que nos conozcan en la universidad, el modelo académico en el marco del modelo educativo sociocomunitario estamos desarrollando, una educación totalmente productiva, articulada a las comunidades. Muchas gracias Gilata, un saludo enorme a todos los hermanos, las hermanas que están fortaleciendo sus conocimientos allá en la Unibol Aymara y asimismo a Unibol Quechua y Guaraní. Gilata, Hallayaquipa.